Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как можно использовать рэп-биты на гитаре. Я вам продемонстрирую несколько рэп-битов, и вы можете уже накладывать свои слова, свои стихи, свою лирику на эти самые биты. Thank you.